Bienvenidos al canal de Disbuitor. Hoy, en esta ocasión, les traigo unos invitados para jugar el famoso juego de las escondidas. Así que ahora estoy con... ¡Axel! Hola, mucho gusto. Soy Axel y estoy contento. Y también te estoy con Vex. Hola, soy Vex y me del juego. Ok, a ver, no se pueden, no se pueden teletransportar a lugares, no se puede. Y pues simple, y ok, no se pueden teletransportar al lugar, no pueden usar toda su magia completa. Así que, así que a ver, ¿quién cuenta? ¿Quién quiere contar de todos? Mm, a ver. vete al rincón. Tiene, a ver. Así que vamos a comenzar. Sí, chicos, prepárense. Soy ¡Corre, vamos a, correr! y más jamás me encontrará. <laughs> Como despistado que es. Ay, no, mejor me callo. Prepárense, <laughs> chicos, porque Ay, no aquí nadie me encontrará. Aunque sea un lugar tan ¿dónde se habrán escondido mis demás compañeros? Bueno, me quedaré aquí. ¡Ay! <laughs> Nunca los encontrarás. Soy, soy Axel. No, te no que me encuentres, creo que me encuentras, a soy Axel. No usen su magia. <laughs> Jamás los encontrarás. Ya chico, voy contando. <laughs> Siete. Ocho. Listos, chicos. Soy Axel. Samuel nunca me va a poder encontrar. Listos, <laughs> chicos, lo que ya voy a este No, no, no, Ya no tengo tiempo para joder. Voy caminando, chicos. No de bien, van a Voy caminando, chicos. Escóndanse bien. Ya voy, chicos. No, me va a encontrar. No me va a encontrar. No, Estoy bien escondido. Vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete. ¡Chicos! ¡Es ¡Ah! una película! ¡Ah! ¡Búscame! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ah! Escucho voces ahí. ¡Ja, ja! ¡Ja, Aquí voy caminando, pero tengo que encontrar a alguien. ¡Ja, dónde están, chicos? que muy Ay, me ¿Dónde mis amigos aquí? Papá, papá, No me puedo encontrar, Samuel. Prepárense, chicos. voy a encontrar. Ah, acá. Ahí está Axel. Una, dos, tres por Axel. Vete, ¡Ay! encontrar. A ver. Me van a contar. Ah, ah, ah, Vete. Te, me van a contar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Codan, codan, chicos! ¡Codan! ¿Estos ves? Estábamos jugando las escondidas. ¡Qué olvidadiza, Bex! Una, dos, tres por Bex. ¡No! ¿Pero ya contaron a los demás? Sí, encontré a Axel. Y oh. Bex, Bueno, ah, Axel, es mi única oportunidad. Ay, y ahora se le transportó de dibujitos a no sé cuándo, qué tiempo fue, dónde fue y a qué era fue. Mm, todas esas respuestas serán respondidas en el siguiente capítulo, no se los pierdan. Y recuerden darle like, suscribirse si les gusta esta pequeña serie. Así que, bye.